Hola, sóc la Jaume Gil, sóc de la Xina i visc a Barcelona des de, la, des de setembre de l'any passat. Ara sóc la doctoranda del Departament de Dret a la, a la Universitat de Pompeu Fabra. I per què estudio català? Perquè és la llengua oficial de la Catalunya i de Barcelona. Y el primer motivo es para atender las páginas web em, a los documentos que només están escritos en catalán. En segundo lugar, em, sembla que el idioma es una parte muy importante de, una cultura. Em, a través de aprender el catalán, eh, conecta la historia, el costumbre y la gastronomía de la Cataluña. finalment eh, conec, volia eh, conèixer la gent d'aquí, perquè parlar el seu idioma és una gran avantatge. I, per tant, ara eh, faig classes de català a la UPF. I com parlo castellà, hi ha moltes similituds entre els dos idiomes. No és tan difícil, però també cal uh, esforçar para estudiar. Y, final, y al final volían decir gracias a Voluntariedad Lingüística, a la i y a todos los amigos que conectan aquí. Y para mí el voluntariado es, es el mío de la universidad, um, porque ens ofrece actividades, visitas, excursiones, muchas interesantes, muchas educativas y divertidas, que es una experiencia tan diversa y tan rica que no es fácil a trobar a